Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftari. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 650'li yıllarda Avrupa'da ciddi bir değişim söz konusu. Bu değişim ilerleyen dönemde Orta Doğu'nun milli yapısında etkileyecek. Bugünden bakınca Orta Doğu'nun Salt, Araplar, Beni İsrail, Kürtler, sonradan gelen Türkler, Metler, Persler sadece bunlardan oluştuğunu düşünmemek gerekiyor. Sonuçta Greklerin Fenikelilerle beraber Kudüs bölgesinde varlığından uzun bir zamandır bahsediyoruz. Ancak Fenikeliler değil sadece aynı zamanda Avrupa'da büyük bir hastalık döneminin yaşandığı bir ana gideceğiz ve bu hastalık dönemiyle beraber başlayan garip bir savaştan bahsedeceğiz. Bu savaşta da barbarlar diye adlandırılan kavme anlamaya çalışacağız. Efendim Hazreti Şahya Efendimizin yaşamış olduğu dönemdeyiz. Bu dönemde e, Hazreti Şahya Efendimiz'e bağlı olan ümmetinden bir kişiyi görevlendiriyor. Bu görevlendirmesi ticaret yoluyla Grek üzerine gitmesi için. Ancak içindeki hikmeti bilmeyen ümmetine ait olan genç adamın bu yolculuğunda karşılaşmış olduğu bir unsur Hz. Şayan'ın onu özellikle Grek bölgesine göndermesindeki sebebi anlıyor. Zira Grek ile Kudüs arasındaki yolculuklar çok sık yaşanmıyor bu dönemde. Orta Doğu coğrafyasının bu Kudüs üzerindeki savaşlarının bitmek bilmez özelliği bu karmaşayı sürekli varlığı söz konusu olduğu için tacirler daha ziyadesiyle gemi yoluyla ürünlerini gönderme taraftarı. Ancak Hazreti Çağya Efendimizin göndermesiyle beraber giden zat orada bir şeyle karşılaşıyor. Özellikle Greklerin yeni dönemde belli e, dilek taşları diktiklerini görüyoruz. Bu dilek taşlarının üzerinde ise Hamede kelimesinin varlığına şahit oluyor. Ve bu de görüyor ki Grekler belli başlı taşların üzerine bu harfleri yazarak e, Beni İsrail'in de kabalayist anlayışının bir sonucuyla Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin yıldızına bağlı olarak dilek taşları oluşmaya başlamış. Dünya yüzeyinde bu dilek taşlarından oldukça var. Özellikle Grek etkisiyle sonrasında Mısır'a, Firavunlara kadar ulaşıyor bu dönem ve sonrasında İstanbul'da başlamak üzere dünyanın dört bir tarafına dikilen bu meşhur dikili taşlara bu tılsımlar yerleştiriliyor. Çalışıp çalışmaması ayrı mevzu ama hakikat kabalistlerin çalışmasında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın gökteki adı olan Ahmet kelimesinin hem kökleri hem harfleri hem bununla yapılan hesaplar sonucunda insanların istek ve arzularının geri dönmez şartla kabul edebileceği inancı oluşmaya başlamış bu inancında Grekleri gitmiş olması Hz. Şahya Efendimizin ümmetinden zatı onun sahabesine oldukça üzüyor. Onları uyarıyor. Nihayetinde bu sürecin şirkin e, içinde zaten yaşamakta olan Greklerin başlarına daha büyük bir belayı alacaklarını görüyorlar. Ancak bu görüş elbette bu söylence ne yazık ki Greklere yetmiyor. Hemen bu dönüşün ardındansa Greklerin üzerinde yeni bir e, değişim süreci başlıyor. Bu değişim süreci nedir diye söylersek eğer e, Mikenlerin, Miken kavminin Grekler üzerindeki bir baskısından sürekli bahsedilir. Helenistik çağda Yunanların bu barbar kavimler olarak sadece Yunan e, bölgesini istilaya uğrattığını söylemekse ne yazık ki mümkün değil. Bir diğer taraftan ortadan kaybolan Mikenler ve ona benzeyen pek çok grubun da nereden geldiklerine dair hali hazırda net bir ifadelendirme yapamıyorlar. Zira Mikenler e, özellikle Greklerin iziyet ettiği Bulgaristan bölgesindeki Türk kökenli insanlardır. Türklerin birazdan bir sonraki derste geleceğimiz milattan önce 600'den önce milattan önce 800-850'li yıllarda Avrupa içine göç yollarıyla ulaştıklarını biliyoruz. Bu göçler elbette ki küçük kavimler, küçük topluluklar babında. Zira kavimler göçü diye bir unsurdan da net bir şekilde bahsedilemeyeceğini artık bugünün tarihçileri de söyleyebiliyorlar. Özellikle baskıcı rezime hiçbir zaman baş eğemeyen Türk tipinin, Türk insan tipinin bugün de elhamdülillah bu karşılıkta varlığı o dönemde de geçerli bir unsur. Ancak sürekli bu baskıcı rejime karşı bir süre sonra kendilerini tutamıyorlar doğal olarak da Yunanlara karşı hani bugünkü tabirle Yunanlar o gün için Helenistik topluma karşı bir başkaldırı gerçekleştiriyorlar. Bu başkaldırının aslında temelinde biraz da denizde yaşanan olaylar var. Mikenler Firavunların desteklemiş olduğu korsanlardır. Ama bu korsanlar bugünkü anladığınız manada yol kesici anlamında değil. Devletlere vergi ödemeden herkesin taşımayacağı malları taşıyan bu insanlar Helenistiklerin baskısıyla, Helenlerin baskısıyla gittikçe zorlanmaya başlıyorlar ve en sonunda iş çığırından çıkıveriyor ve Kuzey Almanya'ya uzanılacak boyuta kadar özellikle Türk diğer boylardan da destek alarak e, bütün o Avrupa'yı etkisi altına alıyorlar. Bugün Avrupa'nın barbarlar olarak adlandırmış olduğu Mikenlerin Bulgaristan'a kadar gelmiş olan Türk kökenli beyler olduğunu, boylar olduğunu söylemek mümkün. Ancak onlara barbar denilmesinin sebebi dışarıdan gelmiş insanlar olmasındandır. Yoksa barbarlık bir kötülük anlamında değildir. Ama şurasını da unutmamak gerekiyor ki Helenler bölgeye gelen her yeni unsura karşı takılmış oldukları tavır sebebiyle artık kendisine dayanamayacak hale gelmiş olan Türklerin Mikenleşmiş, Miken olarak adlandırılan Türklerin baskısıyla ortadan kalkıyorlar ve ciddi bir eziyete tabi oluyorlar. Elbette işin enteresan tarafı Yunan e, Grekleri bu durumu yeniden ellerine geçirebilmek için bir mücadele veriyorlar ve bu mücadelesinde büyük kayba uğruyorlar. Kayıplar sonu ve ardı gelmez bir noktaya gelince Firavun destekli korsanlar bütün Avrupa'yı da ele geçirmekle başlar, başlayınca duruma Yunanlar kaçacak bir bölge aramaya mecbur kalıyorlar. Zira bölgeye sıkışmış olan özellikle Atina'nın güney kısmında adalar kısmına yakın olan Yunanların kaçmak ihtiyacı oldukları bir alan var. Ve ufak bir rakamdan da bahsedemiyoruz. Yaklaşık 120 bin, 124 bin civarında bir Yunan e, insanının, Helen insanının taşınma ihtiyacı, bir değişim ihtiyacı var. Bir sürgün değil bu savaştan kaçış yaptıklarının karşılığında gerçekleşen bu olaya karşı dur diyememeleri ve Mikenlerin bütün Avrupa'yı istilaya yönelik hareketi. Buna karşılık Firavun'un gösterdiği yeni bir yerleşim bölgesi var çünkü artık Mikenler Firavun'un sözünü de dinlemez hale geliyorlar. Firavun her ne kadar Arabuculuk yerine getirmek istese de Yunanlar artık kaçıp gitmesi gereken bir alan var ve feravunlar Yunanlar için herkesin saklanabileceği bir yolu gösteriyor Hicaz bölgesi. Evet yanlış duymadınız. Yunanlardan 124 bin kişilik büyük bir kafile Firavunların desteklemiş olduğu yol güzergahından hareketle ki özellikle önderleri deniz yoluyla ulaşmışlardır buraya. Önce Sina Yarımadası oradan Hicaz yolu diye tabir ettiğimiz ama Hicaz'a kadar inmeyeceğiz. Cidde'nin yaklaşık 250-300 kilometre kadar kuzey bölgesine geliyorlar. Ama Hicaz yolu üzerindeler. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Kudüs'ten başlayarak Mekke'ye kadar inen yolun tamamını biz Hicaz yolu olarak adlandırılıyoruz. Tarihsel süreçte bugün de geçerli olmak üzere. Efendim bu süreç doğal olarak Arap Yarımadası'nda bir Yunan etkisinin geliş serüvenidir. Her ne kadar Mekke'ye, Medine'ye, Ciddiye ulaşamamış olsalar da Hicaz bölgesinde artık bir Yunan varlığından söz etmek mümkündür. Ama tarihsel süreç içerisinde Araplaşmışlardır. Sonrasında ise Mısır'a göçmüşlerdir ve Mısır'da bugün de hala Yunanlı, Yunan kökenli bir milletin varlığından bahsedebilmek mümkündür. Hz. Şaya ise bu durum karşısında bu uyarıları dinlemeyen Greklerin çekmiş olduğu eziyet sonrasında hem onları ziyaret hem de Avrupa'dan gelenleri irşad etmek üzere yola çıkıyor. Bu yolculuğun sonunu da hacca bağlamak istiyor. Hacca gidiyor. Hac dönüşünde de buradan gelen Greklere İslam'ı anlatmaya başlıyor. Greklerin önemli bir kısmının da Müslüman olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen tarihlerde ta Barbaros Hayrettin Paşalara kadar uzanacak aile boyları, akrabalıklar söz konusu olacak. Dolayısıyla tarih hep tekerrürden ibaret diyoruz. İşte bu hakikat hep aynı yerde dönüp duruyoruz. Efendim Atina'da büyük niyet taşlarından birini kırarak başlayacak olan savaşı tetikleyen Hazreti Şahya e, Efendimizin ümmetinden bir zatın başlattığı bu süreç Hazreti Şahya'nın hac dönüşünde rahatsızlığıyla beraber yeni bir tarihsel döneme doğru gitmemize vesile oluyor. Kudüs'ün Lübnan kapısına kadar gelen Hazreti Şahya Efendimiz içeriye alınmıyor. Kudüs'tekiler onun Greklere karşı Onlarla olan sohbet muhabbetinden ötürü ilerleyen dönemde Kudüs'ün başına yeni bir bela mı olur korkusuna kapılıyorlar. Ama bundan daha üstün olan bir şey var. O da yeni gelecek olan krallarına e, yönetici olarak Hazreti Şahi'yi istemiyorlar İsrailler. Ki bu isteksizlik ve peygamberleri reddetme çalışmaları bu laik anlayışın bir vesilesi olarak önümüzdeki 100 yıl boyunca onları çok daha başka bir noktaya getirecek. Evet o noktaya doğru giderken Orta Asya'da neler oluyor biraz oraya bakmamız lazım. Çünkü Orta Asya'daki önümüzdeki 50 yıldaki gelişmeler sonraki dönemde Beni İsrail'in ve Orta Doğu'nun coğrafi, sosyo-coğrafi yapısının değişimine vesile olacak. O değişimi görmek için M.Ö. 600'lü yıllara Türklerin diyarına gidiyor olacağız ama yarın Allah nasip ederse. Bugünlük kalın sağlıcakla.